हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे क्लास में मैं प्रियांशु कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा यह कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए यह कोर्स में बहुत सारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा सो आप ऐसे ही मेरे वीडियो से देखते रहिए तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सॉरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था what is mechanics how many type of mechanics और भी बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ा था अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं आई बटन क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग फोर्थ चैप्टर का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि what is mass what is weight difference between mass and weight what is thin and what is time yes ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए और यह खास करके यह difference between mass and weight तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए तो चलिए दोस्तों व्हाट इज मास पढ़ते हैं मास क्या होता है दोस्तों तो एक सिंपल भाषा में समझिए मास क्या होता है तो किसी भी बॉडी के अंदर उस बॉडी का कंपोजिशन ऑफ मटेरियल को ही मास कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई ह्यूमन है तो इस ह्यूमन के अंदर कितने हड्डियां हैं कितने ऑर्गन है कितने टिश्यूज है कितने सेल है कितने उसके अंदर का और भी पार्ट है तो सारा पार्ट को अगर हम तोला जाए या फिर वजन किया जाए तो जो आएगा वही उसका मास कहलाएगा तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि मास क्या होता है तो चलिए बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं a matter in a body is known as mass कहने का दोस्तों कहने का मतलब वही है दोस्तों किसी भी बॉडी के अंदर जो भी मैटर है उसी को मास कहते हैं अगर आपको यह डिफरेंस समझ में नहीं आया तो ऑर्डर ऑफ कृष्णता के लिए मैंने लिख चुका हूँ A mass of a body is a quantity of matter or material contained on it. मैंने दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मास वह है जो किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब किसी भी मैटर में किसी भी बॉडी में जितने भी उसके अंदर का मटेरियल को भी कंटेंट करके रखा है उसको हम मास कहते हैं सिंपल वर्डो में ये समझ लो दोस्तों कि किसी भी बॉडी के अंदर उस बॉडी में उपस्थित कुल मटेरियल या फिर मैटर को ही हम मास कहते हैं आपके सुविधा के लिए दोस्तों मैंने हिंदी में भी परिभाषा लिख चुका हूँ पिंड का द्रव्यमान किसी भी पदार्थ या उस पर निहित पदार्थ की मात्रा है जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं मतलब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ का पिंड का जो द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ या उस पर निहित पदार्थ की मात्रा मतलब उस पदार्थ के अंदर कितने पदार्थ की मात्रा है उसी को द्रव्यमान कहते हैं तो मास का ऐसा यूनिट आप लोग जानते होंगे के जी कहते तो हैं और सी जैसे यूनिट इसका ग्राम होता है तो आई होप दोस्तों आपका मास टॉपिक अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा अब हम लोग आगे पढ़ते हैं व्हाट इज वेट बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन आता होगा कि मास और वेट दोनों सेम है लेकिन मैं आपको बता दूं कि मास और वेट बिल्कुल डिफरेंट है मास हम कहते हैं किसी भी बॉडी के अंदर मतलब उस बॉडी के कंपोजिशन को ही हम मास कहते हैं और वेट उसे कहते हैं कि वेट का पहले बार हम लोग इंग्लिश टीचर से पढ़ लेते हैं the force which a body attract what the center of earth is knowledge weight कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अर्थ हम पर जिस फोर्स से अपने को आकर्षित करता है उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं मतलब कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आती है तो नीचे की ओर क्यों आती है क्योंकि उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसीलिए ना वो नीचे की ओर आती है अगर हम दोस्तों वही अगर चांद पर चले जाए तो चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है तो इसलिए हम लोग वहाँ हवा में उड़ने लगते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मास वहाँ कम हो गया इसका मतलब ये कि अर्थ वहाँ पे चांद द्वारा लगाया गया इंटरनेशनल फोर्स वहाँ कम इसलिए हम लोग उड़ रहे हैं और बहुत बहुत सारे सोचते होंगे स्टूडेंट कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना छोड़ चुका है वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही न के बराबर होता है इसलिए दोस्तों ये कन्फ्यूजन मत रहिए कि मास और वेट सेम होता है तो चलिए दोस्तों वेट देखते हैं वह बल जिसके साथ कोई भी पिंड या पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है तो वजन में जाना जाता है तो सिंपल से वर्ड में यह समझ लो कि जिस फोर्स से अर्थ हम पर अट्रैक्शन फोर्स सॉरी सॉरी दोस्तों जिस फोर्स से अर्थ हम पर अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर अपने सेंटर या फिर अपने केंद्र की ओर उसी को हम वेट कहते हैं तो न्यूटन के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे एक बराबर में फोर्स बराबर होता है मास में एक्सलरेशन जहां पर अगर ग्रेविटी की बात आ जाए सेंस ऑफ ग्रेविटी तो वो ए कन्वर्ट हो जाता है किसमें इंटू जी में तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसमें का यहाँ पर एक कन्वर्ट हो जाएगा अगर जी में तो एक बराबर हो जाएगा एम जी और एक बराबर एम जी हो जाएगा तो ये कौन सा फोर्स है यह फोर्स है अर्थ हम पर लगा था उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं और हम लोग जानेंगे हम लोग अभी तुरंत मतलब पहले सीखे कि जिस फोर्स से अर्थ हम पर अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसी फोर्स को नॉर्मल वेट कहते हैं इस फोर्स को क्या कन्वर्ट हो जाएगा वेट तो में कन्वर्ट हो जाएगा एक इसी फोर्स को नॉर्मल वेट करेगा इसलिए डब्ल्यू बराबर कुछ हो जाएगा एम जी जहाँ डब्ल्यू बराबर है वेट एम बराबर है मास जी बराबर है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी तो दोस्तों आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई होप सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर तो अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है अगर मास और वेट अलग अलग है तो कुछ डिफरेंस होगा तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जिससे आपको मास और वेट पूरा क्लियर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों फर्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं मास का ऐसा यूनिट के जी होता है एंड सीजियस यूनिट इसका ग्राम होता है ये दोस्तों आपको थोड़ा देर पहले हमें बताया था कि मास कैसा यूनिट के जी होता है और सीजियस यूनिट ग्राम होता है वहीं वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और सीजियस यूनिट टाइम होता है तो आप लोग दोस्तों ये फर्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आएगा सेकंड डिफरेंस क्या कहता है तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेट आपको वेक्टर क्वांटिटी है कहने का स्केलर क्वांटिटी कहने का ये मतलब है कि सिर्फ मास में आपको क्या होता है तो मास में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक होता है डायरेक्शन नहीं होता और लेकिन वही वेट में आपको क्या होता है तो मैग्नेटिक प्लस डायरेक्शन दोनों होता है इसलिए आपको वेट हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी और मास हो जाता है स्केलर क्वांटिटी और क्या पढ़े थे और हम लोग पढ़े थे it does not depend upon the location of body हम लोग उसको थोड़ी पहले बताए थे कि अगर आप चांद पर चल जाइएगा तो आपका वहाँ मास कम नहीं होगा आपका एट्रैक्शन जो अर्थ जो मून लगा रहा है वो कम हो जाएगा इसलिए ये जो मास है वो लोकेशन और बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है आप कहीं भी जाइए आपका जितना वेस्ट है अगर आपका मान लीजिए पचास किलो वेट है तो आपका हर जगह पचासी किलो वेट रहेगा वो कम बेसी होने वाला नहीं है लेकिन जो वेट है वो आपको डिपेंड हो जाता है लोकेशन ऑफ बॉडी हम लोग थोड़ा पहले बताए थे कि जो मून का जो मार्ग ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कम है तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है तो ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ बॉडी आप कहीं और जाइएगा तो आपका आपके अट्रैक्शन फोर्स कहीं कुछ कम लगेगा अगर आप मून पे जाइएगा तो और कम लगेगा अगर अर्थ का कहीं मीटर पर जाएगा तो कम लगेगा अगर अर्थ इधर जाएगा तो ज़्यादा लगेगा तो कहने का मतलब है कि यह डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ बॉडी मास क्या हम लोग चौथा डिफरेंस पढ़ते हैं it is same everywhere that means it is constant थोड़ा देर पहले हम उसको बताए थे कि it does not depend upon the location of body कहने का मतलब कि यह सेम रहेगा हर जगह ठीक है अगर सेम रहेगा हर जगह तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं लेकिन वही वेट क्या होता है ये vary from place to place हम लोग थोड़ा देर पहले बताया अभी दोस्तों कि आप अगर यहाँ चल जाइएगा तो आपका एट्रक्शन कुछ कम कुछ ग्रीन लगेगा अगर तो यहाँ जाइएगा तो और डिफरेंस हो जाएगा एट्रक्शन फोर्स तो अब मून पर जाएगा तो वहाँ अब जुपिटर पर जाएगा तो वहाँ का कुछ अलग ही एट्रक्शन फोर्स काम चल करता होगा तो कहने का मतलब it is vary from place to place that means क्या दोस्तों इट इज नॉट कॉन्स्टेंट अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं अगला डिफरेंस पढ़ते हैं मास तो mass of the body can never be zero अगर कोई भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता अगर कोई भी मास कोई भी बॉडी का अगर जीरो हो गया मास तो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में मास कैसे कोई बॉडी का जीरो हो सकता है हाँ लेकिन वेट कोई भी बॉडी का जीरो हो सकता है अगर मान लीजिए आपकी सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाते हैं तो आपका वहां पर कुछ हो जाता है वेट जीरो हो जाता है weight of the body may be zero at the centre of the body earth तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है लेकिन वेट आपको जीरो हो सकता है अगला डिफरेंस पढ़ते हैं दोस्तों it is a fundamental physical quantity mass क्या है तो मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और वेट क्या है तो weight is a fundamental derive quantity है मास को कैसे से सूचित किया जाता है तो मास को आपको एम से सूचित किया जाता है और वेट को आपको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है तो यह डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए इसलिए यह डिफरेंस को आप अच्छे से याद कर लेता हूँ और इसको एकदम रट जाए ताकि आपको या कहीं भी कोई भी पूछे आपको तुरंत आप बता सके तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ये तीसरा टॉपिक सॉरी दोस्तों चौथा टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज लेंथ लेंथ क्या होता है दोस्तों तो लेंथ क्या होता है दोस्तों तो लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो कहीं ना कहीं इसका यूज भी होता होगा दोस्तों ठीक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसका यूज क्या है तो बताते हैं दोस्तों प्लेन का आपका उपयोग तब होता है जब आप एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है तो इस बिंदु के सापेक्ष आप अगर आप इस बिंदु के स्थान पर वर्णन करना चाहते हैं तो आपको लेंथ काम आता है मान लीजिए दोस्तों कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो इन दोनों के बीच में कितना लेंथ पे खड़ा है तो यह मैंने इस दोनों आदमियों के बीच में कितनी दूरी है इसको दर्शाता है तो एक बार Definition पढ़ लेते हैं दोस्तों length is a fundamental physical quantity which is used to describe the position of a point in a space related to another point मतलब किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष में किसी भी पॉइंट का पोजीशन को डिस्क्राइब करना हम लोग लेंथ कहते हैं मौलिक भौतिक मात्रा सॉरी दोस्तों लंबाई मौलिक भौतिक मात्रा है जिसका उपयोग किसी बिंदु के स्थान पर किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष स्थिति का वर्णन करने में के लिए किया जाता है तो लेंथ का हम लोग दोस्तों ऐसा यूनिट पढ़ते हैं तो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है और सीचेस यूनिट इसका सेंटीमीटर होता है और एक प्लस यूनिट इसका फुट होता है तो ये ऐसा यूनिट आप लोग जरूर दोस्तों याद कर लीजिए कि इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है सेल्सियस यूनिट सेंटीमीटर होता है और एक मीटर में दोस्तों आप जानते होंगे कि सौ सेंटीमीटर आता है ये दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है और आप लोग की एरिया लेंथ तो आप लोग समझ में आ, आ चुका होगा कहने का मतलब लेंथ वही है जो किसी एक बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु के स्थान का वर्णन करता है उसी को हम लेंथ कहते हैं अब जो तो दोस्तों पढ़ेंगे व्हाट इज टाइम टाइम क्या होता है दोस्तों तो टाइम तो आप लोग नॉर्मली सब लोग जानते हैं टाइम क्या है तो time is a fundamental physical quantity which describe the interval between two event और इन द अदर वर्ड और हम इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं we can set it the time is the success of event समय क्या है दोस्तों तो समय भौतिक मात्रा है जो दो घटनाओं के बीच के अंतराल का वर्णन अंतर कर, अंतराल का वर्णन करता है मतलब किसी भी एक घटना हुआ मान लीजिए पांच मिनट पहले ठीक और ये घटना हुआ अभी तुरंत तो मैं पांच मिनट पहले बोला यानी क्या बोला मतलब हम समय का यूज किए मैंने क्या चीज बोला एक घटना अभी हुआ एक घटना पांच मिनट पहले हुआ इस घटना से इस घटना के बीच में अंतराल जो हुआ तो टाइमिंग में दर्शाया हम लोग बोले ना जी पांच मिनट पहले एक एंड टाइम दर्शाया कि हाँ अभी जो अभी जो घटना हुआ था और उससे पहले वाला जो घटना हुआ था वो दोनों घटना के बीच में पांच मिनट का समय था तो इसलिए दोस्तों समय भी आप लोग को समझ में आया अगर आप लोग नहीं समझ में आया तो एक बार अच्छे से आप ये डेफिनेशन पढ़ पढ़िए आप गारंटी है कि आपको टाइम और लेंथ ये सब सारा का डेफिनेशन आप पढ़ेगा तो आपको समझ में सारा चीज़ आ जाएगा तो टाइम का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों सीजियस यूनिट और एफपीएस यूनिट तीनों का तीन यूनिट इसका सेकेंडिंग होता है इसको हम डिनोटेट करते हैं एस से तो आई होप आपको यह टाइम समझ में आ चुका होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज की वीडियो सीरीज हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों तो आप मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताइए इस फ्री वीडियो सीरीज के बारे में तो keep watching my video series friend तो मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स यू वेरी मच